Queridos amigos, queridas amigas de la Noche de, este 19 de septiembre celebran 25 años en antena en Euskal Televista, en concreto de TV2. Desde aquí, desde el estudio número 1 de Noticias video 1, me sumo a los festejos y alzo mi copa deseándoles larga vida a la noche de. Que Dios les bendiga y les acompañe siempre.